толугу менен суюктукка чөмүлгөн куб формасындагы нерсени алалы үстүңкү бетке таасир этүүчү ф бир күчү үстүңкү бетинин аянты менен аш бир тереңдиктеги басымдын көбөйтүндүсүнө барабар ошо сыяктуу эле биз төмөнкү бетке таасир этүүчү ф эки күчүн эсептейбиз ф эк күчү ф бир күчүнөн чоңураак демек суюктуктун нерсеге тийгизген таасиринин жалпы күчү жогору карай багытталган ф бир жана ф эки туюнтмасын ошондой эле аш тереңдиктеги басымдын маанисин колдонуп биз сүзүү күчүнүн маанисин алабыз кубтун бийиктигинин беттин аянтына көбөйтүлүшү кубтун көлөмүнө барабар суюктуктун тыгыздыгынын көлөмгө көбөйтүлүшү ага чөмүлгөн нерсенин көлөмдөгү суюктуктун массасына барабар ошентип толугу менен суюктукка чөмүлгөн нерсеге жогору карай багытталган жана бул нерсенин көлөмүнө барабар көлөмдөгү суюктуктун салмагына барабар сүзүү күчү таасир этет